дебилы кусок, блядь! Банько, блядь, а? Вот дебил. Вот дебил, блядь, а? Вот это он там, блядь. Эх ты, блядь. Вау! Wow! что, совсем? Ну, я что, не, не видишь машины? Я я не знаю, Я себе, блядь. listening. Нахуй. стрелку. Ну, блин, ничего не поделаешь, Жень. Под стрелку. О, нахуй. А, Еблысь, нахуй. А, объезжай сразу. Надо ему показать, охуенно он прям за нос вошел. Не боречку ловить. где глазная это, да? Ого. Глазная там больница. А мир не открыли, там копаете. Отключено внешнее питание.